жыл басынан бері көпбалалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы төлемдерімен орта есеппен 496 мың отбасы қамтылды оның ішінде қазан айында 494 мың отбасына 30 миллиард теңгеге жуық жәрдемақы төленді мемлекеттік жәрдемақыға төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар үміткер бола алады

жүз теңге он балаға 127200 теңге немесе әр балаға 12720 теңге төленеді қазақстанда көп балалы отбасыларға олардың табысын есепке алмай тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақы 2020 жылдың бірінші қаңтарынан бастап беріледі